Дэлхийн нураа подкаст. За битгий нураа подкаст эхэлж байна. За бид одоо яг дөрөвдөг дугаараа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өмнөх дугаар дээр бол бид үзэл бодлын ялгааг ярилцсан байгаа. Гэхдээ тэр хүрээлэл бол яг үерхэж байгаа залуу хосуудын хүрээнд бол бид нар үзэл бодлын ялгаа юун дээр гардаг юм бэ гэдэг талаар төлхөө төвлөрч ярьсан бол энэ удаа яг гэр бүлтэй болоод үр хөвгттэй болоод магадгүй доотлоныг 5-аас 6 жил амьдарч байгаа хосуудын дунд ер нь үзэл бодол юу болдгийм бэ талаар ярилцгаар нэг сонирхолтой гэр бүлийг одоо та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. За тэгээд манай галаа маань а эхнэр доогийнхаа хамт ирээд байна. Тэгээд а та бүхэн харж байгаах энэ хоёр маань бол галаа нисгэгч байгаа, доогийн маань стюартс байгаа. Тэгээд та хоёр маань өөрсдөө нэг товчхон танилцуулахгүй юу те? Тэгээд бүгдээр үнсээ яриад байгаа намайг өнөр утсын галаа ер гэдэг. Би Miat компанид Boeing 767 онгоцны агаар хөлгийн хамтран зэсгчийн ажил хийдэг. За намайг долгор сурын гэдэг. Air Mongolia компанид бүхийг яхах ажилтнаар одоо 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. За. За тэгэхээр бид нар нэг яг энэ үзэл бодлын ялгааг нэг томьёолч нэг категорилж гаргасан. Ер нь хосууд нэг иймэрхүү юм дээр үзэл бодлын зөрчилдөөн гараад идэг юм байна гэд. Тэгээ тэрийг би тоётоос та гуравт гуралтанд танилцуулъя. А тэгээд та хоёр маань бас энэ дөр нэмэх зүйл байх юм бол бас нэмж болно. Хосууд маань бол ихтгэл үнэмшлийн одоо ихтгэл үнэмшил дээр айгүй их үзэл бодлын зөрчилдөөн гардаг юм байна. За дээрээс нь шашин шүтлэг дээр гардаг юм байна. Ёс заншил дээр үзэл бодлын ялгаа гардаг юм байна. За нийгмийн гарал үүслээс болж үзэл бодлын ялгаа зөрчилддөг юм байна. Санхүүгийн ялгаатай байдлаас үзэл бодлын зөрчилдөө үүсдэг юм байна. За тэгээ боловсролын төвшин нөөс болж одоо бас үзэл бодлын зөрчилдөөн гэр бүлийн хооронд гардаг юм байна. За эцэг эхээс авсан хүмүүжил энэ бас үзэл бодлын том зөрчилдөөний бас гол үндэс болдго юм байна. За тэгээд өөр та бүхэнд бас үзэл бодлын зөрчилдөөн бас иймэрхүү зүйлдер байдгийн болов гэсэн нэг бас гаргалгаа ч юм уу категори нэмэх юм байна уу бас яг энэ категориуд дээр бас төвлөрч бас бүгдээр бас ярилцаж болж байна тийм хобби сонирхол бас хобби өөрөхөөс ажил бас өөрөхөөс ч юм уу тий үзэл бодлын зөрчилөөс ч магадгүй магадгүй тийм тэрнээс а яг битүүрийн хувьд бол нэг тийм яг үзэл бодлыг гэхээс илүү одоо яг нэг ажил хийдэг болохоор нэг тиймэрхүү юм да нэг тийм сүртэй зөрчилдөн гараад идэг баг. Ажил үүргийн хувьд. Ажил үүргийн хувьд тийм. Ерөнхийдөө би юуныгаа их ойлгоно. Ачаалтаа ажилдаг болохоор тэр нэг тийм ажил үүргийн тал дээр нэг тиймэрхүү юм гардаг аа. Төрүүний хэлсэн гэр бүлийн калчер. Энд чинь бас айгүй том зүйл. Хоёр өөр талын нөө хоёр өөр ертөнц хоорондоо нийлж байгаа болохоор нэг нэгэндээ нэг уусах гад идэм шиг ерөнхийдөө тийм хандлага байдаг юм шиг байна. Гэтэ одоо яг залуучууд илүү дараагийн түвшинд бид нар гарах хэрэгтэй гэж зүгээр бодоод одоо нийгэмд гэдэг юм уу те. Тэрийг бол бид нар өөрсдийн гэсэн бас нэг юм structureтай байх хэрэгтэй гэж зүгээр миний бодол. Гэр бүлийн тэр одоо юуг калчрыг эвдэх. Тэгэхгүй одоо тэгээд манай эцэг хин гэдэг ингэх ёстой гэдэг энэ зүйл одоо яг миний хувьд зөвөр миний л хувьд. Зөвлөдөө. Чи одоо гэр бүлээс уламжилж ирсэн нэг юм байгаад байдаг. Бид одоо миний хувьд бол бас тэрийг барих гэдэг. Гэхдээ энэтэй баригдахгүй тулд эвдхийг аяг өгсөн. Яг өөрийн гэсэн нэг юм калчер. Ягд бас нэг шинэ калчер явж болохгүй гэж. Тийм үү? Араа илүү апгрейдэд гэдэг тэр талаасаа. Яг үнэ Тэгээд нөгөө удам дамжсан калчер чинь жоохон апгрейд болоод галаагийн гэр бүлийн нэг тийм калчер болоод ирч тээ. Одоо төвшин баярын гэр бүлийн гээд нэг соёл нь тустаа ч юм уу тий. Тэгээ генерашн генерашндээ үргэлж ер нь юм байнгын шинжлэгдэж байх хэрэгтэй гэдэг үүднээсээ бид нар илүү ингээ нөө цаг хугацаа чи байнга өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний хүүхэд байх насны үе одоо манай хүүхдүүдийн үе шал унд ярьж байгаа сэтгэж байгаа тий. Тэгэхээр эднэртэй нийцэж тэгхгүй тэгэл дээр үеийнхаараа ингээ байгаад ивэл одоо яг тэрнтэйгээ нийцнэ гэдэг миний явж байгаа хэцүү санагдаад байгаа. Тийм жишээ нөгөө нэг манай ээж ингэдэг чи тэхгүй байна. Манай аа бол ингэдэг байсан. Чи намайг тэхгүй байна гэлтэй. Тэхгүй тэгээ одоо шинээр гэр бүл өөртөө ингэ зохиож байгаа юм чи. Өөрөө ямар юм аав ээж хоёр юун дээр алддаг байсан бэ? Тэрийг зас залуу хүүхдтэй өөр гэр бүл суулгаад аль болох алдааг нь давтахгүй гэр бүлийн өөрсдөө гэсэн калчер үүтэй. Яг үнэ. Тэрийг л суулгах хэрэгтэй байна. Аа хос хоёр одоо гэр бүл хоёр тэрийг ойлгоод өөрсдөө энийг бүтээх гэж хаад бас нэг давхар ойлгох хэвээр усууд нь хоёр талын аав ээжүүд юм шиг байна тий. За энэ хоёр маань бас тусдаа өөрөө өөрсдийн гэсэн юугээ ертөнцтэй юм тий. Энэ дээр нь бид нар нэг амар оролцоод үгүй ээ энэ чи ингээх ёстой юм би чамаас илүү те энэ гэр бүл зохиогоод ингэ явсан гэдэг энэ аав ээж чи хөндлөнгөөс орж ирж байгаа энэ байдал нь өөрөө бас нөгөө гэр бүл хоёрыг хооронд нь зөрчилдүүлэхэд хооронд нь маргалдуулах бас нэг үндэс болоод байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Тийм. Тийм юм ер нь бол манайханд одоо манай нийгэмд байдаг шүү дээ. Одоо бидний Аз хүмүүсийн калчер шиг тийм үү те эцэг их нөлөөлдөг энэ угаасаа л ингэ яваад өгсөн. Яг одоо тэдний хэлж байгаа зүйл бол адил уул нь бол хүүхдийнхаа төлөө гэсэн тий. Өөрсдийнхөө чадхаараа бидний төлөө гэд ингээд байгаа. А бид нар тэрийг хүлээж авах хэрэгтэй. Шингээж аваад боловсруулад авахгүй их ухаанаар хандаа. Тэгээд цаашаа боловсруулад дараагийн төвшөнд гаргаад а энэ юм бэ? Болох нь юм байна. Одоогийн нийгэмд одоо биднэрт энэ яг яг ажиллах хэвээр зарчим юм байна. Энгүүн явах хэвээр гэдэг талаас хандах. Сонсолгүй яах вэ? Авна. Процессын тэгээ гаргах. Тийм байна. Нэг энэ дээр нэг ийм ажиглагдаад дээ. Нөгөө хүн мэдгүй байх та боломжтой гэдгийг мэдтгүй шүү дээ. Нэг юм ийм боломжийг нь мэдсний хатараа өө ингэж болдог байсан юм уу гэдээ ойлгодог шүү дээ. Яг тэр шиг нөгөө ээж аав нар хүүхдүүдийн амьдралаа харж байгаа хуучин шигээл бодоод гэхдээ тэрнээс шал өөрөөр илүү өөр болцоотой амьдарч болно гэдгийг нь төсөөлж ойлгохгүй байгаа учраас ингээд ороод идэвч санагдаад А хүүхдүүд нээж одоо батлаад үзүүлчингүүд за ер нь баг багаар тий. За энэ явж чадах юм байна гэл тий. Ойлгож хэлэх юм шиг санагдаад идэх байхгүй. Бидний үед ч тий ингэдэг байж тий. Одоо сайхан болж тий. За. Оо тий. Яг тий дараагийн үг байгаа байхгүй тий. Батлсны дараах үг. Оролцоо байлаа. Тэгдэг. Тийм санагдаад а юуны аа за ар гэрийн өссөн орчны ялгаа бол угаасаа ингээл үзэл бодлын ялгааг бол байн үсгэлдэ баг Хэрэв энийг ингээ хүлэн зөвшөөрч чадахгүй бол бараг насан туршдаа нөө хөгшөрчөө дэвэр 60-70 80 хүртэл гарчаал ингээл хооронд үзэл бодлын ялгаанууд нь байгаа л гэдэг ч тийм. Тэгэхээр одоо бидний хувьд та нарын маань зүгээс, та хоёр маань зүгээс, чиний зүгээс гаргалгаа нь юу вэ? Одоо ингээл нэгэнт л ялгаатай газар өссөн юм байна. Нийлгэн нэгэнт л өөр өөр гэр бүл өссөн. Тэгээ одоо ингээд өөр гэл ингээ яваад маргалдаалах юм уу эсвэл яг гаргалгаа нь юу юм бэ? За хоёр зочин маань ихлэ хариусан дээр. Тий харин би асууж. Шууд тэгээ над руу хараад гэж би хариулах юм болов. Юу юм бэ гэж над руу ингэ хараад байгаа. За гаргалгаа. Миний бодлоор хоёр талаас удаа ингээд хоёр ертөнц нийлэн штэ. Нийлж байгаа. Энэ ертөнцийг бүтээр энэ талаас авсан калчер, тэн талаас авсан калчер энэ хоёрыг хоорондоо бүтээр шинэ юм гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Гаргалгаа гаргалгаа юм шиг. Тэгэхгүй энийгээ дах хэцүү, намайг дах хэцүү. Тэгээ шинийг ч гарахгүй ингээ яваа л. Яваа л. Тэгэл хоорондоо байнгын зөрчилтөө үүсэж байгаа шүү дээ. Нэг тэр юм дээр барин. Одоо жишээл би бол жишээл гэр бүлийнхаа талаас одоо өөрөө гэр бүлийн нөө сурцсан бохгүй. Энд чинь манай калчер шүү дээ, тий? Аа бол ийм ийм бол ийм гэл ингээл бүх юм ингээ явчдаг. Энэ талаас бас нэг өөр калчер байгаа дэр. Тэгээ энэ хоёрыг би нэг энэ үнийг ингээ хүчээр ингэж чадахгүй. Тий? Би өөрөө бас уусч бас чадахгүй. Яа тэгэхээр энэ надад анханасаа явцсан суур калчрахгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө авсан энэ калчра, эндээс авсан энэ калчра битүү нэгтгэхэд эн чинь битүүний амьдрал واخгүй. Тэгэхээр энэ амьдралыг нэгтгэхэд битүү дахиад нэг шинэ амьдрал. Энд битүүрийн калчра гарч ирж байна. А яванда энэ калчра битүүр өөрөө ямар калчраас гарч ирснийг ойлгож байгаа бол хүүхдүүдтэй хэлцээж болно. Ирэх чөлөө. Тэдний юунд бид нар өөрөө ийм юм үүсгэсэн юм чи тэр хоёрт Тэд нар тийм хүнд одоо нөхцөл байдлыг үлдээхгүйгээр өөрсдийнх нь ийм шинэ ертөнцийг өөрсдөр нь илүү их боломж олгох хэрэгтэй болов уу гэж бодсон. Ачтай амар гоё ярилталаа. Аа. Тийм байна. Одоо ингэ бодоодсэн чинь төвшөө ногоон байлаа гэж тий. Өнгөн гэрээ бүлийнхэн саялын өнгөн миний хулаан байлаа. Би тэр за за чи угаасаа л ногоондоо. Чи угаасаа л улаандаа гэл ингээл хоёр тал дурсаал яваад утгагүй. Би тэр нийлж дундаасаа шинэ өнгийг бүтээгээд тэр өнгөн өөрөө манай хүүхдүүдэд ингээд одоо калчурал явмаар тий. Тэгэхгүй бол нэгдэж чадахгүйгээр зүгээр хүлэн зөвшөөрчөд арчихлаар яг одоогийн байдлаар чийлээ би тэр ингээл хүлэн зөвшөөрөх юм аявах гардаг. Нөгөө л хоёр тустай өнгө яваад байгаа байхгүй. 20 нэгдэж өгөхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг дундынхаа калчурыг бас үүсгэх хэрэгтэй юм шүү дээ гэр бүлүүд. Ач ямар гоё юм бэ те. Тэгэхэд энэ бол манай гэр бүлийн соёл гэдэг. Гэтэ энэ дэр чинь бас тэгж чадахгүй дахиад нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөөнийг оруулж ирдэг усуд бас байна л да. Тэгээ би бол энэ дээр эмгтээчүүдийг төлөхгүй хэлмээр санагддаг. Тэдний гэр бүл ингээд байна. Тэд одоо тэдний өнгө гэсэн үг шүү дээ. Эхнэр нь ингээд ах юм. Би яач чадгаа юм энэ нөгөө нэг нөгөө шинэ өнгө бүтээн гэсэн нөгөө зориг хайчваа гэж хэлмээр санагддаг байхгүй тий. Үнэхээр энийг ойлгох юм бол тий бид хоёр чинь шинэ өнгө бүтээх гэж байгаа. Энэ маань ийм өнгөтэй, би ийм өнгөтэй. Тэгэхээр эхлээд энийгээ хүлээн зөвшөөрдөг. Гурав дахь дахиад тэр гэр бүлийн өнгийг авчирч ирнэ яах вэ тий. Тэгхгүйгээр өөртөө шинэ өнгөндөө үүсэх дээрээ төвлөрүүл энэ өөрөө нөө үжил бодлын зөрчилдөөнийг алга болгох, тэрийг багасгах гаргалгаа юм болов гэж хараад байгаа байхгүй. Тийм. Ер нь бол надад бол тэгжил айгүй их ажиглагддаг. Тий. За за ерөнхийдөө байлаа. Одоо ингээд гол асуултныхаа ирдэг очлаа. За тэгээд соёлын боловсролын ингээл амар олон юм үзэл бодлын ялгаанууд гараад байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээд үзэл бодлын зөрчилдөөн чинь тэгээд угаасаа яг тэр гол калчрал хоёр талд хүлэн зөвшөөрч чадахгүй л яснаас амар их хүмүүстэй даам шүү дээ. Ер нь тэгээд гэр бүл ингээд урт удаан хугацаанд амьдрахаар тэр хоёр одоо хосын хооронд ч гэдэм үү яг үзэл бодлын ялгаа түтхүү яг юун дээр зөрчилдөд байгаа юм шиг тойрт юу нэ ажиглагдсан байна. Тойрын хувь заавал өөрсдийнхөө ямиг яриад халгүй л доос тийм олон жил ханилсан хажуудаа байгаа найз ч гэдэм ах дүүгээсээ ингээл хараад хахад тий яг юун дээр илүү их зөрчилддөг юм шиг харагдсан. Нөө гэр бүл нь аюух амьдрал руу оролцдог. Тэрнээс олж аюух зөрчилдөд байдаг. Одоо жишээ нь шинэ хүүхэдтэй боллоо тий тэгэнгүүт нөхрийнх нь ээж ч юм уу эсвэл өөрийнх нь ээж ч юм уу наад хүүхдээ чинь заавал ингэх хэвээр ингэж ингэж ажиллах хэвээр би чамаа өдөө батал хүн болгоцсон байна. Тэнгүүт чинь нөгөө ихнэр нь гадны гой соёлыг харсан байгаа. Хүүхдийг одоо орчин үед яаж өсгөх, төрсний дараа арчилгаа ямар байх, төрсний дараа өөрийгөө арчлах бас ямар байх тэднийг дотроо ингээ бодоод идэг. Ээж нэрэн дээрээс нь хажуугаас нь ороод ингээд улам стресс нэмээд тэгээ нөгөө стрессээ нөхөртөө гаргаад Яг тийм аа. Тэрнээс болж айгүй хөтөрчлөлддөг. Тэгээ нөгөө нэг төрсний дараах сэтгэл готрол готрол гээд аа тэр яг имзэг үе дээр нь тэр төрчлөлтөө айгүй бас салах шалтгаан болд юм шиг надад харагдсан. Тэгээд хүүхд дөнгөж төрөөд удаагүй хахад одоо асуудыг салах шийдвэр нь айгүйх. Тий. Нөгөө нэг гүн гүнзгий гартай юм шиг байна тий. Дэлхийн хувьд тийм байгаад байдаг. Тийм судалгаа байдаг тий. Шок болдог хальтаа хүмүүсийн үед тий. Энд тэгэл нөгөө нэг зөв гэр бүл төлөвлөлт гэдэг юм руугаа л явчих байх л та. Аа. Суурн. Суурн тий. Гэр бүл төлөвлөлтөөс л эхлэх байх л та. Яаж төлөвлөж ийн? Яг юу харж ийн? Анханасаа би бол зүгээр яхав илүү гэр бүл төлөлт рүү нэг чиглүүлж ярмаар байгаа юм шиг. Аа. Тэ? Аа. Эхлээд хувь хүнээс шалтгаалах юм шүү. Нөгөө төлөвшөлт гэдэг юмнаас яваад хувийн төлөвшөлт, гэр бүлийн төлөвшөлт гэдэг нь боловсролын төлөвшөлт, гэр бүлийн төлөвшөлт шүү дээ. Эстера. Аа тэгэхээр эхлээд хувийн төлөвшөлт буюу тэр гэр бүл одоо сонголт. Эхлээд хувийн төлөвшөөд бодно тийм үү. За ямар би яг юу юуны төлөө зорж байгаа. Ямар гэр бүтээх гэж байгаа, хинтээ нийлэх гэж байгаа. Ямар хүн байх, яг одоо тэр хүн хэн байх уу гэдгээ. Яг тэр хүнээ бол олно гэсэн үг л дээ. Тэрнээс тэлэх баг. Би яг хинтээ суух хэрэгтэй гэдгээ өөрөө бодцоод надын одоо хань суппорт болох хүн гэдэг талаас. Одоо энэ жоохон одоо юу гэдэг юм те феминист үзлээс жоохон жоохон зөрөхөөр хийдэг. Миний зүгээр үзэл бодол шүү. Тэ? Аа миний хувьд болохоор яг эрэгтэн хүн амьдралын жанжин шумыг барьж явах хэрэгтэй. Буюу яг анханасаа тэр төлөвшөөд за би нэг ийм юм болно. Би нэг ийм хүн болох юм байна. Би миний эцсийн зорилго юм байна. Тэрийг харж чаддаг байх. Нөө эрэгтэн хүний нэг давуу тал гэж юу? Илүү хол харах хичээдэг хүн болгон л эрэгтэй хүний дотор байдаг нэг юм одоо инстинкт гэх юм уу одоо хүүний алсын хараа тий а тэрэн шиг одоо тэр жанжин шугамаа хараад надад яг ийм хүн хэрэгтэй гэдэг тэр хүн айхсан гэж би боддог. Одоо тэгэл яг э, төлөвшнө гэдэг чи одоо тэгэл суургуул байгаа юм л. За энэ одоо их жоохон онцгой байв. Тэгэхээр одоо ингэв нэ штэ. Одоо эрэгтэй хүмүүс за ингэж ядд юм байна. Тэгвэл яг адилхан эмэгтэй хүн гэсэн надад яг ямар хүн саппорт болж чадах вэ? Яг миний алсын мөрөөдөлтэй одоо тэр зорилготой эвсэр нийцэж чадах вэ гэдэг хүнэл мэдээж хаана штэ. Тэг ингээ хоёр хүн нэг зорилготой өсөлтөд нийлчихэнгүүт айгүй гоо ингээ бие бинийгээ дэмжиж хамтдаа өсөж чадаад шал хоёр өөр зорилготой хүн нийлчихэнгүүт бие бинийгээ унгаагаад бие бинийгээ бүр хинч шалгаа аригчин болгоод чи гэдэг юм үү ингээд хүн биш хүн биш цаашаа бүр ингээд байхгүй болгоод байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо ер нь залуучууд хүнтэй суухаасаа өмнө хэрвээ өөртөөхөө өнгийг сайн олчих юм бол би одоо жишээлбэл би үнэхээр яг яв яхан хүн нөө биш үү эсвэл би жоохон олбор шаарч юм уу гэд өөрийгөө их л маш сайн тодорхойлчиход дараа нь би яг ногоон өнгөтэй хүнийг хүсэж гин үгүй юу гэд нөгөө суух хүнээ тодорхойлчиход ингээ нийлэх юм бол нөгөө амар тодорхой байгаа учраас ингээд гэр бүл нь гоё офицэлтэй явах юм бол өөр өөргөө жолоогүй байгаа учраас тэгж ер нь нийлдэв юм уу? Харин тэгж нийлэхгүй байгаамаа. Гэхдээ ер нь тэгж нийлдэв. Тэгвэл тэр нөгөө дурлал нөгөө нэг гал халуун хайр идэр чинь нутгаан алдсан шин байхгүй болчихсон амар хайрлцаад идэг амар дурлцаад идэг те Гэхдээ энэ яг миний бодоод идэг ногоон өнгөрш байна. Би энэ дурлаа болох хэрэгтэй шүү гэж ингээд Бас яг наадхан ч бат. Тэр чи дурлал энэ хайр гэдэг зүйл утгаа алчих байхгүй. Гайхарахгүй дурлах хэвээр тэнд гал алуун хайр байх хэвээр тэгжээ тэр хоёр хүн нийлнэ. А нийлсний араас гэр бүл болоод ингэсний араас жинкнээсээ одоо энэ хүн миний өнгө мөн үү, дуртай өнгө мөн үү биш үү? Одоо энийг яах вэ? Энэ дээр зөрчилдөд байгаа юм нь юун дээр байна вэ гэд. Одоо э, жинкнээ гэр бүл болох болохоос нь өмнө гээд тэгдгийн болов гэж би хараад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь би дөлгөөнөтөө анх одоо танилцаад үерхэж явах тэр дурлж явахдаа юу энэ надад тохирох хүн үгүй тэгж хардггүй үсттэй бид чинь. Бид чинь сохорцсон дурлаад сохор гээл угээл тэгж л ярьдаг үсттэй тий Тэр анханасаа ингэж ярих юм бол айгу утгагүй юм болчих болов уу гэдэг тийм. Бараг нэг хоёр бизнесмен хоорондоо нэг ажиллах гэдэг тийм. Гэрээ хийгээд хаш хамтаа амьдралын компани байгуулах гэдэг юм уу тийм. Тийм болчих гэдэг юм шиг болох гэдэг. Тийм. Дурлалын тал дээр мэдээж эхлээд ямар нэгэн хоёр хүн аа body attraction буюу ингээд нэг хараад те нэг нэгэндээ татагддаг. Аа юм одоо хүний төр сэтгэл хөөрөл дурлал гэдэг юм чинь хуцаатай шүү дээ хөөрөл нь яваад юмдаа очино. А тэр үед хүн өөрөө контролтой байх хэрэгтэй. Контрол алдчих болно. Би яг юуны төлөө нөө нэг төлөвшлөлтөөр ороод байгаа тийм. Би юуны төлөө явах гэж байгаа вэ? Би дурлж болно. Өөрийнхөө нөө нэг алдаж болохгүй байхгүй. Хүнээ алдаж болохгүй. Би юуны төлөө явж байгаа вэ? Надад хин хэрэгтэй вэ гэдэг. А цэц надад яг тим плеер л хэрэгтэй байхгүй. Миний тим плеер. Ажиж. Тийм л юм. Ерөөсөө яг тийм нэг өөрийнхөө хүссэн тэр багийн тоглогчтой л байна. Яг тэгвэл бид нар хайр дуулал энэ бол эхний зүйл тийм үү? Эхний шат. Энд чинь ингээд step by step явж байгаа шүү дээ. Эхний шат бид нар дурлна. Мэдээж тэрнээс бүх юм эхэлнэ. За энэ хүн байна. А энэ хүн үнэхээр муу юм уу гэдэг чинь бас асуудал тийм ээ. Тэгэхээр хар өнгөн өөр өнгөт. Цэнгэр өнгөт. Ногоо улаан. Манай үний хувьд ягаан. Тийм үү те? А энэ өнгө надад орохгүй байхгүй юу? Тэгтээ body attraction байгаад шүү дээ. Тэгтээ энэ хүний өнгө манийхтай нийцэх боломжтой өнгө. Нөө нийлдэггүй хоёр өнгө гэдэг шүү дээ. Тэр бол аюу хэцүү. Нийлдэггүй өнгө гэж бас байдаг амьдралд. Тэрийг хүчилж болдоггүй юм байдаг. А нийлж болдог нийлээд гой өнг гарна гэдгийг мэдээд байгаа хөө. Оо яг нэг гой өнг гарна тий. Оо ямар гой өнг тий. Нийлээд гой өнг гаргана тий тий. Тэгэхээр бид тэр өнгийг гаргахын тулд явах хэрэгтэй. Энэ чинь баг болгоод нэг өнгөний төлөө явж штэ тий. Гэтэ эрэгтэй тэр өнгийг гаргах гэж хичээх нь зүг. Аль аль нь хичээх. Аль аль нь тэр гой өнгийг тэр одоо гэр бүлийнхээ яг өөрсдийнхөө юг гаргахад нэг нэг талаасаа бие биенийхээ өнгийг опен болгох хэрэгтэй. А тэгтээ эрэгтэй хүмүүс байнга эхлээд төрүүлж хөдөлгөөн хийж инишиэт хийж хэвээр гэж миний хувьд үздэг. Тийм. Нэг манлай ойлгох. Тийм. Тэрэн дээр үнэхээр яг тэгэхээр чи өөрөө шийдвэр гаргацсан баг. За энэ бол яг л миний тим плеер юм байна. Аа яг ингэж аа тим плеер гэх юм бол одоо Коби. Коби бол одоо суперстар байлаа. Тийм ээ хөрхий. Тэгтээ Кобиг суперстар авахд овол спорт үүдэх байхгүй. Тэр хин нэгэн бөмбөг дамжуулж дээ. Тэр бөмбөг дамжуулахгүй бол хизээч тэр хүн оноо авахгүй. Аа. Бас багийн төлөвлөгчгээ би ганцаараа бөмбөг шиддэг, би ганцаараа оноо авдаг гэд ингээд хувийн төлөвлөлтийг хийдэж болохгүй. Над дээр хоёр хүн ирэхэд би нөгөөдөгт хаяхад нөгөөдг нь хийж явах хэрэгтэй гэдэг энэ л зарчим шиг яг багийн нэг нэгийгээ нөхчих хэрэгтэй. Би заавал ийм байна гэдэг те. Одоо нэг л амьдрал дээр гардаг штэ. Нэг нь ажилдаа байхад нөгөөдг нь одоо яа гэдэг нөгөө нэг л гэр бүлийн калчер. Оо би ингэсэн Би ийм юм. Оо би хоол хийдгүү. Гэ ингээд сууж иж болохгүй. А битүүрийн анханасаа суугаад ярьсан нөгөө жанжин шугам миний үзэл бодол тийм үү? Энэ хүнийг аваад ийшээ явах гэж энэ хүнийг уусгаж байгаа болохоор бид хоёр нэг чиглэл рүү харж байгаа болохоор энэ хүн ч гэсэн тэрний төлөө явж байгаа. Энийг ядраад ирж байгааг би ч ойлгох тох. Адилхан нэг юмний төлөө явж байгаа юм чи би боломжтой бол адилхан тэн дээр тусалж явах тох. Тэртээ тэгэхгүй калчер яриад хоорондоо тий оо би ингэдэггүй чи тэгдэггүй юм бол тэр лөө явах маш хол тэр юмдаа үр. Нэг дундаасаа гоё өнгө гаргах нь бол бүр ингээ холтой байх юм шүү дээ. Өөрөө өөрсдийнхөө өнгийг хамгаалаад Тэр бид нар тийм өөрсдөө ч тэр уусын төлөө бид нар ажиллаж явах хэрэгтэй гэж байна. Тэр өнгийг гаргахын тулд гаргаж өгөх боломжийг гаргаж явах хэрэгтэй гэж бодод. Одоо нэг юм супер асуулт байна. Тоёр маань бас тодорхой хугацааг бас тэр гэр бүл болоод ингээ өнгөрөөлөө. Тэ бас ингээ өөрсдийнхөө гэр бүлийн харилцаан дээрээ ч гэсэн анзаарч гарсан баг. Бас өөрсдийнхөө эргэн тойрны ах ээж, аав ээжийн гэр бүлийн харилцаан дээрч анзаарч харсан байх гэж бодож байна. Гэр бүл ер нь эрэгтэй төлхөө манлайлж, үүрэг ройл төлхөө төрүүлж явсан тэр гэр бүлийн зөрчилдөөнийг багасгах нь эмэгтэй манлайлж явсан, зохицуулж явсан нь гэр бүлийн харилцааг тэ багасгаад байна уу? Аль эсвэл тодорхой тодорхой юмдаа тус тусдаа манлайлж явсан нь тэр энэ хос хоёрын хоорондын зөрчилдөө үзэл бодлын ялгааг арай бага болгоно. Миний бодлоор одоо олон талбад болов гэдэг шиг хэцүү шттэ. Юмд нэгийгөө сонгох хэрэгтэй. За энэ бол Коби юм аа. Хүлийн зөвшөөрөх. Багийн лидер юм аа. Хүлийн зөвшөөрөөд энэ дээр хоёлоо тохирох хэрэгтэй. Аа мэдээж одоо би бинийгаа мэдээд ирэхээр хинэн лидер гэдэг. Тэгтээ түрүү ингээл ялгагдаар гардаг штэ. Амьдрал байж болно. Эмэгтэй хүнс лидер байж болдог, эрэгтэй хүнс лидер байж болдог. Энэ бол хүний харилцаа штэ, тийм ээ. Аа хараад за энэ энэ юм байна аа энэ лидер юм байна гэдэг ч юм уу. Одоо лидер гэх нь хайш юм бэ. Одоо энэ одоо э, малалэг одоо илүү чатвартай байна. Илүү одоо алыг харахтаа амьдралаа төлөвлөхдөө энэ маань илүү сайн байна. Санхүүгээ төлөвлөхдөө магадгүй би сайн юм байна гэд заавал бүх юмнэр нэг нь гэхгүй ингээд нэг нь бүгдийг малалж шалтгаалаад тий хувааж авсан дээр мэдгүй би л ав тэгж боддог. Жишээлбэл эмэгтэй хүний заримдаа манлайлах шаардлага ингээ гардаг шүү дээ. Зарим тохиолдолд үнэхээр эрэгтэй хүн манлайлаад явахгүй л болохгүй тийм. Тэгэхээр заавал тэрэн дээр би манлайлах хэрэгтэй би дандаа бүгдийг манлайлж ирсэн. За тэгээд гэр асуудлаач би манлайлаач гэдэг юм тэгхгүйгээр яг нөгөө эрэгтэй хүний манлайлах тэгээд чадвар уур чадвар шаардлагатай хүмүүс дээр эрэгтэй манлайлаад эмэгтэй ингээд ингээ хөвсөө япл яд юм л. Тэгэх юм бол ер нь жоохон тэр нөгөө зөрчилдөө үзэл бодлын ялгаа ер нь арай багасна гэж үзэж байна тий. Миний хувьд бол жоохон трик хийх юм. Аа. Тоглох юм. Тоглох гэж хин аашаа. Одоо арга барил. Аа. Одоо эртэн одоо чи ямар нэгэн байдлаар тэр имийг аваад явлаа гэж бодъё л да. Амьдралаа аваад явж байгаа. Аа тэнд чамд юу хэрэгтэй хөө нөгөө л нийцэл тийм үү? Хамтын амьдрал чамд энэ ерөөсөө дахиад нөгөө нэг эцсийн жанжир мургуул явж байгаа байхгүй. Эний тул энэ хүн эрэгтэй болохоор энэ үнийг ажилуулж явах хэрэгтэй, энэ үнийг спорт байлгаж явах хэрэгтэй. Энэ pro resource management гэж манай одоо нисийнхэн ярьдаг. CR. Юусэн нэг онгоцонд явж байгаа. Энэ хүнийг ажилуулчлах хэрэгтэй. А тэгэхгүй энэ хүнийг чи ажилуулж чадахгүй бол чи энэ хүний ажлыг хийгээд эхэлнэ. А чамд чиний ажил хийх шаардлага гараад ирэх үед чиний ажил амар их болчихно. Тэгэхээр чи энэ хүнийг ашиглаж чадахгүй нэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хамтын ажиллагаа заавалжгүй шаардлагатай. Энэ үнийг ажилуулах, чиглүүлж өгөх. А миний хувьд болохоор жоохон юм. Трикийг аргаар нэг юм хожигдож байгаа юм шиг мөртлөө цаана хожиж идэг. Хожигдсан юм шиг хожигддаг. Хожигдсан юм шиг хожигддаг гэд нэг тийм үг өгдөг тийм. Энэ үнд <coughs> одоо эхтэн үний бүх нууцай. Одоо миний код юм. Надад ингүүл ингээд ингээд миний чийт нь энэ واخгүй юу гэд хэлждэг واخгүй. Тэр нам. Чөлөөтэй бид нар бол нээлттэй ярилцж байгаа юм чинь. Тэгэхээр яаж намайг ялах вэ гэдэг би арга илчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал гарах юм бол энэ хүн эзэж ялдаг. Арга мэдж байгаа. Арга мэдж байгаа шүү. Яаж ялах би нөгөө нэг код нэлээд өгсөн юм чинь. А тэгвэл эцйн нь би ялж байгаа байхгүй юу? Амьдралаа авч үлдэж байгаа байхгүй юу? Энд дээр асуудлыг шийдээд нөгөө нэг юм руугаа л яваад байгаа. Эцйн зорилго руугаа. Эцйн зорилго руугаа л яваад байгаа шүү. Хэрэв код хэлэхгүй байсан бол яах юм бол? Код хэлэхгүй бол тэгэл нурах тийггүй тэгэл нөгөө нэг буруу арга аваад штэ тий. Нөгөө код ин хайн эсэ шидийн имиж үзэн. Тэрийг олохгүй. Олохгүй тий. Бүр буруудаад оо. Тий. Нуугаад идэг нөгөөдхөө. Тийм бэ. Тий. А эрэгтэй хүн бол амхан бохгүй уулна. Намайг ингэчгээ. Ингэч би ерөөсөө ингээл унчин штэ гэдгээ хэлчих юм бол а цаад утхан гэхдээ би би унжаагаа ч гэсэн амьдралаа аваад үлдчихэ. Тийм. Одоо нэг манай хасын жор дээр тий яг яг л энийг нөгөө хоорондоо ярилцаач хоорондоо нээлттэй чөлөөтэй ярилцах хэрэгтэй юм байна. Би юмд юу гэж байгаа хэлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг шиг хоёр болохоор бүр бүр код өгч байгаа хөө тий. Ярилцахаас гадна зүгээр зүгээр ингэчгээ гэдэг товчлоод хэлчихэж штэ тий. Тэгчүүл амар Харин тий. За өнөөдрийн битгий нураа подкаст болвол бидний ярьж байгаа энэ гаргалгаанууд бол яг ийм байх ёстой, энэ нь зөв, тэр нь буруу гэсэн юм томьёолсон хайрцагсан юмнууд бол биш шүү. Зүгээр л одоо гэр бүл байгаа хоёр хосод бол бид нар бол өөрсдийнхөө одоо туулж мэдэж авсан зүгээр типүүдийг өгч байгаа гэж ойлгоорой. Тий. А магадгүй энийг сонсоод та бүхэн яг энэ сэдвийн хүрээнд өөрсдийнхөө типийг бас та бүхэн комент хэлбэрээр бичээд бас бусдаа хуваалцаж болно гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ одоо үзэл бодол зөрчиллөө гэл тэгэнгүүт би юуныхаа конопыг мэддэг байна гэдэг чинь амар даваа тал болчиход тийм шүү дээ. А хэрвээ конопа мэдэж чадахгүй бол тэг үзэл бодлын зөрчилтэй тэр чигтээ уламдаа амжираад бүр эцсийн хүн хэлбэртэй хүрээд магадгүй салах юм зэг дээр хүрэх боломжтой болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо үзэл бодлын ялгаанаас болж маш их хосууд салж байгаа. Яг энэ сэдв чи өөрөө амар чухал агаад байгаа учраас одоо яг би юуныхаа кодыг одоо олох ёстой юм байна гэж би бол ойлгож байна. Нуугаад ах шаардлага. Тийм. Ер нь барыг хэцүү юм бас нэг хоёр дахь том арга гараад ирлээ шүү дээ. За нэгтгэх нь өөртөө нөө өнгө юу ярьсан те. Хоёр дахь арга нь болохоор би эндээ зүгээр шууд нөгөө өнгөө олуулах гал би ягаан цай авир авир гэж болохоо тийм зүгээр шар гэдэг. Зүгээр юу шаршаа тийм. Шууд хэлчих. Шарыг тэр иддээ шүү. <laughs> Би харахгүй. Тийм тойруулаад би харахгүй гэрэлдэг. Гэхдээ гэрэлдээ харагдгаа. Таавар талгаад байгаа юм шиг тэхгүйгээр тийм. Аа одоо үзэл бодлын ялгаа гэхээр л хүмүүс хос хоёрын хэрүүлийн тухай яриад байгаа гэж ойлгоод байгаа тий. Энэ бол тэр биш шүү тий. Энэ бол муудал зам биш яг үзэл бодлын тэр ялгаа. Тэр өөрөө заавал хэрүүл болж илэрч гарах албагүй тий. Тэр ялгаа хоногшоод ингээ байгаад тэгдээлх юм бол тэр өөрөө нэг л өдөр тесэрдэг байгаа тий. Тэгэхээр энэ үзэл бодлын зөрчил, үзэл бодлын тэр ялгаа ер нь хос хоёрт байх хэрэгтэй юм. Энэ дээр давуу тал гэж байгаа юм. Байгаагаа. Байга. А байгаа бол юун давуу тал вэ? А сул тал гэж байгаа юу? Байгаа бол яг юун сул тал вэ? Энийг нэг томьёолж тоо юм аа хэлээч. За би давуу талаас нь эхлээд хэлээ л да. Миний бодлоор одоо үзэл бодлын ялгаа хүн болгонд байна. Хүн болгоно өөр тийм өөр үзэл бодолтой. А гэрүүл болоод амьдраад үзэл бодлын талаар ярихаар ерөөсөө нэг нэгнийгаа хүндлэх тэр хүндэл. Энэ хүний үзэл бодол энэ бол энэ хүн бол хувь хүн. Бид хоёр амьдрал байгуулад нэг баг байгуулаа явж болохоос биш энэ хүнийг би өмчлөөгүй. Энэ хүний үзэл бодлыг ч өмчлөж болох. Өмчлөх тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ хүнд би одоо итгэл одоо тэр юу өгөхөст. Боломжийг боломжийг. Энэ хүний орон зайд халдахгүй байх хэрэгтэй энэ үнийг хүндэлж яах хэв. Аа, дээрэс нь үзэл бодолийн давуу тал нь. Тийм, давуу тал нь шүү дээ. Аа. Надад нэг гоё юм урж ирсэн. За. Тэр нь болохоор давуу талыгаа одоо биш үзэл бодлын ялгааг давуу тал гэж харах юм бол тэр өөрөө миний харж чадахгүй манайг харж чадна. Тэр нь өөрөө амар том давуу тал шүү дээ. Аа. Одоо би би зөвхөн өөрийнхоороо энэ хоригч өөрөө цанхаар л хараад байсан тийм. Тэгэхээр миний амьдрал дахиад нэг цанх нэмэгдээд би арай илүү алдаж алдах чам магадлалтай онох магадлалтай зүйлсээ ингээ харж чадах юм болов уу? Маш сайн ярилцаж чадах юм бол би энд айгүй өгөөчтэй байх юм болов уу? гэж бодчих. Аа тэгээд би болохоор энийг давуу тал нь юу вэ гэхээр хос хоёрын хоорондоо би би нэгэ таних шансны эхлэх цэг энэчнээс гарч ирдэг юм болов уу гэж бодод Тийм. Тэнд үзэл бодлын зөрчилдөөн гараагүй байвал тэр хоёр бие бинийгээ танихад 100% танихад бас хэцүү болно. Тэр үзэл бодлын бяцхан зөрчилдөөнөөс л тэр хоёр нэг ярилцах нэг акшн тэнд сэтэл тэнд урган гарч ирж байгаа. Энэ бол өөр амар том давуу тал. А тэрнээс биш хос хоёр зайлын наашаа суугаадах. За одоо хоёлаа нэг бие бинийгээ яриадах. Чи юунд дуртай яадаг вэ гэдэггүй. А энэ үзэл бодлын зөрчилдөөний араас маргалдааны араас тэр хоёр эвдэрсэн цаг эвдэрхийн тулд тэр хоёр өөрөө өөрсдийнхөө өнгийг төрөүний өнгийг хилж ярилцдаг. Энэ өөр амар том бас нэг давуу тал юм болов уу харагдаад байна. Хэрэв үзэл бодлын зөрчилдөө байх бол манай найз маань набагийн хилдгээр дарангуул байгаа. Тэгээ үзэл бодлын зөрчлөн тэр гэвэл байхгүй тэнд дарангуй л оршиж гин гэж үзэж болно гэж байгаа юм тий. Эсвэл нэг хөрсөн хасын харилцаа. За. Миний түрүүний шалтгаан гэдэг хөндлөл واخгүй. Энэ хүний үзэл бодлыг хөндлөж явах хэрэгтэй. Энэ хүн А бас хөндлөлөө гэж болно тийм шүү дээ. Энэ хүний юу хүсэж байгаа тэр хүний үзэл бодлыг би э, няцаагаад эсвэл өөрөө мэдх юм бол энэ хүнд айгүй муухай санагдана. Яг л миний үзэл бодол яг л үзэл бодол гэдэг бол хүний хувцас гарч ирэх зүйл шүү дээ би нэг юм бодоод би нэг ийм үзэл бодолтой байна. Гэтэл би энэ хүний бодож байгаа бодлыг хүндлэхгүйгээр өөрийнхөө бодлыг тулгах. Энд чинь нөгөө дарангуул эхэлнэ. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ хүн хүлээж авахыг хүсэв. Эндээс нь асуудал үүснэ шүү дээ. Тэгэхээр хүндлэл гэдэг юм аа тэгэл цаашаа хүндлэл ярихаар хүндлийг яаж хүлээж авах вэ? Хүн манайхан ч бас нэг тийм гэл. Миний үзэл бодол юм. Чи намайг хүндлэх ёстой. Миний үзэл бодлыг хүндлэх ёстой гэдэг ингээд тулгаад идэв. Ойнг гэдэг тий. А эсэргээрээ үзэл бодол хүндлэл гэдэг зүйлийг хүн өөрөө олж ирэх хэрэгтэй. Үзүүлж ирэх хэрэгтэй. Миний үзэл бодол юм аа. А би эндээ ийм үнэн ч юм аа. Би эннийг ингэж хийж чадж байгаа юм аа. Миний үзэл бодол ийм үнэн шүү. Туйлын үнэн. Би одоо энэний төлөө явж байгаа юм шүү гэдгээ би энэ хүнд үзүүлээд а энэ хүн тэрийг хүлийн зөвшөөрөх юм бол хүнтэй төлөө зөвшөөрж ивэл энэ үзэл бодлын одоо давуу тал нь юм болов гэж бодож байна доогийн доогийн үзэл бодлыг өстө сонсморх юм. Тий. Бодоол бясалгаал суугаад байна уу та? <laughs> Анализ. Асуулт нь үлээ. <laughs> Бүр яриад болцсон юм. Одоо бол одоог бол гурван юу болтчлаа штэ. Гурван гаргалгаа. Тий. Гуравтх нь үдэд затын ялгааг одоо яавал зүгээр бол байхгүй одоо айтаахан болох байг нэг гаргалгаа ягдсан штэ. Хүнлэл юм биш үү тий? Орлогын хөндлөл юм. Ер нь нэгнийхээ үзлүүдийг хөндлөж явах хэрэгтэй юм шиг байна. А тэгвэл тэгэл миний үзлүүдийг хөндлө би ингэж бодсон. А болохгүйгээр тийм. Хөөе. Чи одоо би ингэж үзлээ. Тийм. Олж аваа. Зүгээр би хөндлөлөө өөрөө олж аваад үзэл бодлоо би батлаад нэхэхгүйгээр шаардахгүйгээр үйлийг авах юм шүү дээ. А тэгээд би ийм байгаа шүү гэхээр энэ хүн өөрөө бас бодож үзээд аа нэрээ энэ үзэл бодол нь зөв юм болов уу гэдэг. Тэр үнсэг их зөв болов уу гэж л та. Юу хэд бол нэг подкастн дээр бол ингээд нэг юу гараад авах өөртөө типүүд өгүүлнэ шүү дээ бид нар тий. Аа бас ингээд өөртөндөө турших тий бодож эргэцүүлэх юм юу шансад гарч ирээд байгаа байхгүй. <clears throat> Бид бас ийм ялгааг үзэлэлийн ялгаа насны бас одоо юун дээр бас гардаг юм шиг надад санагдаад байхгүй. Насны ялгаан дээрээс. За хэрвээ би одоо өөрөөсөө 20 насаар ах хүнтэй гэр бүл алах юм бол магадгүй үзэл бодлын ялгаа бүр илүү их гарах юм шиг санагдаад байхгүй тийм гэрүүлээ зөндөө байгаа шүү дээ. 20 байтугай тий 4 насны зөрөндөө ч зүйл адларандаа зөрчил гардаг шүү дээ битээ. Тэнгүүд 8 насны дээр гарна 12 нас гэл ингээл тэр чинь насны зөрүүн дээр зөрчлүүд гарч ил байдаг. Тэр тал дээр та нар тэгвэл юу гэж бодож Яагаад насны зөрүүн дээр тийм их гарна гэж дүгнээд байна? Нөгөө амьдрсан амьдралынхаа туршлага нь одоо өөр байгаа гэж аа. Би ингэж бодоод байхгүй одоо одоо нөгөө нэг одоо багшийн маань хэлснээр нөгөө уулын шавгар оройн илгч доор нь суурны юу багш нэ мөсөө бол одоо юунд байлаа гэхэд далайд байлаа гэхэд доор нь бол бүр илүү том суурны аждаг гэдэг. Тэгэхээр нөө олон жил амьдрах тусам тэр хүнд чинь суур улам л их болоод одоо амьдралынх нь туршлага нь тэгээд эргүүлээд нөх хүн шаардлага тавих хүнтэй ярилцахдаа өөрийнхөө туршлагаараа л нудалт хүмсрээр харьцсан шүү дээ. Тэгээ ингээ харилцангууд нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөөн илүү их гарах гэдэг юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл би 50 та хүнтэй нэг гэр бүл оллоо гэж бодоход би 30 та нөгөө маань 50 та тэгвэл надаас 50 та хүн маань илүү их зүйлийг шаардах ч гэдэм үү одоо илүү ухаантай байхыг хүсэх ч гэдэм үү тийм юм гарах магадaltaй байгаа байхгүй юу. Тэр нь ингээд насны зөрүүтэй асуудын харилцаан дээр тийм нэг амьдрсан амьдралын туршлагаас үзсэн юм маргаа игөх байдаг талаар одоо мессежийг бид нэр их авдаг байхгүй юу. Гэхдээ миний хувьд бол эсэргээр юм шиг санагддаг шүү энэ нөгөө дэлгөөний юм дээр бол үзэл бас үзэл бодлоо хэлчихээ. Зөрчлөө гэж. Газ хийчих. Яг л ихэнх миний эргэн тойронд байгаа ч юм уу эсвэл миний сонсноор бол нөгөө ийм хол насны зөрүүтэй байгаа хосууд бол илүү их хүлээн зөвшөөрөх нь ойрхон насны настай хосуудыг бодох юм бол илүү хурдан тэрсэлтгэн баг. Тэрсэлтгэн баг. Энэ маань нээрэл ийм юм а бодно шүү дээ. Одоо бид нар хүртэл ингээл ах ихч дээрэл бодоод үцгэд тийм л хийдэг үстэй тий. За зэнний үеийнхээ ийм боддог, ийм уншдаг юм чи ийм л байдаг гэдэг. Яг энтэй адилхан. А харин ойролцоо үеийнх нь бол заавал өөрийнхөө хүлэн зөвшөөрөв. Заавал өөрийгөө нотлох гээд ингээд тэр зөрчилдөө нь илүү хурц байдаг, илүү хүчтэй байдаг. А илүү одоо тэр нөө зөрчилдөө нь урт хугацаанд үргэлжилж идэх юм болов уу гэж хараад байдаг. За тэгээд дахиад нэг бодол зөрчлөө. Зөвхөн өөрөө яг байдаг байх юм бол бүр жоохон За, эсэргүү. Эсэргүү бодолтой гэх юм. Аа, насны хувьд би бол одоо хоёр хүн ямар ч хүн байж болно шүү дээ. Тийм үү? Нас зөрөөтэй, ийм зөрөөтэй байж болно. Гэхдээ энэ хүн ерөөсөө гэрээсээ гардаг. За. Үнцэг, харах үнцэг ингээл болно. А гэтэл энэ хүн дүү байвч янз янзын юм үзэд үзсэн. Энэ хоёр хүн насны зөрөө байна уу байна? Энд бол байгаад байгаа шүү дээ. А тэгвэл харах өнцөг зөрөгтэй байхгүй. Тэгэхээр тийм. Тэгэхээр заавалчгүй насаар ах байлаа гэд чи илүү юм одоо ингээд мэднэ гэдэг би энэ зүйлс жоохон яад үлдээ. Амьдралын туршлагатай гэж үзэх болохгүй тийм. Илүү чи илүү надаас хэд нассан гэд илүү надаас мэдж гин гэдэг эсвэл дутуу мэдж гин гэдэг тийм юм байх боломжгүй гэж зүгээр боддог байхгүй хүн болго өөр аа яг адилхан насны адилхан үзэл бодолтой хүмүүс байдаг л байна а тэн дээр бол хоорондоо файт байж л тараа а нийлэх холын зөрөөч гэдэг юм уу те энэ дээр нэг нэгээ уусгадаг зүйл байна амархан уусдаг а гэвч энэ хүн насаараа арал дээр амьдарч байгаад өнөөдөр ирээд нэг тийм үү ганцхан хүнтэй арал дээр амьдарч байгаад 10 жил амьдарчаад ирсэн 30 настай 20 настай өхөнтэй суудаг 20 настай өхөн өнөөдрийн нийгмийн амьдралыг мэддэг, нөгөө хүн нийгмийн амьдралыг мэддэг. Энэ хоёрын хооронд насны 10 насны зөрөө байвч үзэл бодлын өөр өнцөг байгаад байгаа. Харах өнцөг. Тийм байна тийм. Тэгэхээр эндээс ингээл бид нар бүгд өөр өөр гэдэг юм амар татгаад байгаа тийм. Амьдралын туршлага гэдэг юм илүү ээд юм болов л гэж би бодоод байгаа. Илүү нас гэдгээсээ илүү юу харж, юу туулж өнгөрсөн гэдэг нь хүний илүү чанар гэх юм. Тийм байна манай нөгөө зүр жишээ шүү за. Манай их чи хүүд манай хөтөж байгаа байхгүй. Тэгээд Шведд амьдарч байгаа Монголд ирсэн чинь яг адилхан настай хоёр манай хүүгээс бүр 6 сараар авах байхгүй. Тэгээд хамтдаа гараа явсан чинь нөгөө худалдаа авалт хийх одоо ингээд юунууд дээр манай хүү ахыгаа <laughs> ингээд жихрийг аваад ингээд зөгцүүлээд ингээд зөндөө юм зөгцүүл манай их чи хүүхдэн болохоор ингээд ангаахад үлдсээс байхгүй. Тэгээд эндээс ингээд харахлаар нөгөө нийгэм нь тэр хүүхдийг ингээд маш итгэмтгий ингээд нөгөө хүн одоо хуурч юм авч болохгүй ч гэдэм ингээд тийм бэлтгэгдсэн. А тийм манай Монгол нийгэм чинь болохоор сэргэлэн байх ёстой юм шигээр ингээд хүмүүсийг шаардаж өсөгдөг штеп. Тэнгүүд нөгөө хамт гарангуудаа юм авахдаа тэрнийхээ мөнгийг илүү өрөөд чихмэхэр аваа зохицуулсан ч гэдэм үү. Хүний мөнгөөр өөрөө чихэр аваад идсэн ч гэдэм үү. Тэг ингээд хоёр өөр хүүхдийн ингээд ялгаа гарсан аахгүй. Тэр яг нэг эцэг гэх юм үжил юмнуудыг шалтгаалжлаа гарах л та. Гэтэ нийгэм өөрөө амар юм ялгаатай өсгөж байгааг анзаарсан байхгүй. Тэр яг тэр шиг нэг далаа дээр байж байгаа л ирээл өөр ингээд нийгэмд амьдарч байгаа 9 2 хооронд зөрөөс гарна гэл тий. Гэтэ одоо яг ингээд үзэл бодлын ялгаанаас болоод амар их асууд маргалдаал тэгэл э, зүгээр л зөвхөн үзэл бодлын зөрчлөөсөө болж салж байгаа ингээд асууд амар их байдаг байхгүй. Одоо би амар их гэдэг үгийг арай л хэлжлээ. <laughs> Тэгэхээр нөгөө үзэл бодлын ялгаа нь уулнаар ингээ гаргалгаа байгаад байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар жишээлбэл ингээл 30 40 минут ярихад л гурван гаргалгаа гарч штэ. Тэгж яхад уул нь бол хоорондоо маш сайн ярилцаад энийг гарцыг нь хайх юм бол шийдэгдэж болох юм асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгтэл одоо энэ подкаст битгийн орой подкастын одоо энэ таван сэдв өөрөө донтолт үзэл бодлын ялгаа одоо энэ бусад сэдвүүд бүгдөө нийтлэг манай Монгол асуудыг салаад байгаа гол шалтгаан байхгүй. Тэгтэл энэ шалаад байгаа шалтгаан өөрөө ингээ гаргалгаатай шийдэж болох зүйл байгаа байхгүй юу тий. Тий. Яг нөгөө хосын харилцаан дээр үдэд адлын зөрчил хүүхдтэй болсон цагаас амар өсдөг шүү дээ. Бас тийм тий. Надад бол тэгж анзаардаг байхгүй. Тэгэхээр та хоёрын үед яг хэзээ мөчлөг дээр нь хосын харилцаанд үдэд адлын ялгаа илүү хүчирж гин гэж харж байна. Анхандаа юу эсвэл удах тусмаа юу эсвэл хүүхдтэй болсны дараа юу юу насууд ярилцаан дээр нэг юм цэглэл. Энд бол одоо яг хүүхдтэй болсноос шүү үзэл бодол ялгаа нэг зүрх гараад. Яг л төйл бэлтгэлтэй байсан. Юу болохыг мэдчихсэн, юу ирэхийг төлөвлөж исэн. Аа тэр яг тэр тэр чинь өөр хий жоох хүүхдүүд ялах. Бид нар ч ухаантай хүмүүс. Тэр тэднийг контролдчих хэрэгтэй гэдэг юм бид байнга ярьдаг байхгүй. Бид өөр ухаантай юм чинь илүү ухаантайгаар хандчих хэрэгтэй юм а энэ хүүхдтэй. Энэ хүүхэд өөрөө юу ч ойлгохгүй юм чинь тийм үү. Тэгэхээр ийм юм ирнэ. Энд дэр хоёлаа ихтэлтэй байх ёстой л гэдэг. Өөрийнхөө тэр аль хэдийн одоо энэ дээр нэг юм мэрэгжлийн онцлог гэх юм уу? Брифинг гэдэг юм. Ярьц. Бид өөр ингээд байнга ярилцдаг л да. Ямарваа нэг юм за одоо ингээд манай нэг найзын хөрөн болохгүй а энэ дээр хоёлаа ингэх хэвээр ийм ийм байх хэвээр ийм болох хэвээр энэ дээр ингэж бэлтэх хэвээр гэдэг ч юм. А хүүхдтэй болоход хүүхэд гарна. Мэдээж гарна. Том болно, өснө. 1 сар өрнө, 2 сар өрнө. Ингэхт нь ингийн юм биш үү. Хүүхэд ингэ. Хоёлаа тедэн сар өрөхт нь хоёлаа ингээд сурах чи. Одоо манай хүү бол битээр анханасаа л ер нь бол яг 2 7 хоног л байсан юм. Ерөөсөө э, аа 3 сар үрээд битээр яг өрөөнд нь оруулаад хаалга нагаад орчих. Хүүхд уйлж уйлж байгаа л унтчих. А миний үзэл болохоор хүүхд яг ингээд мэдээж ингээд хүүхд шин уйлах нь тодорхой тийм үү тэр ч одоо яагаад уйлж байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгвэл тэр хүүхд унтах гад ч юм уу ямар нэг юм эвгүүцэд уйлж Тэгвэл манайхны миний нэг таалагддаг зүйл. Очоод тэр унтж байгаа хүүхдийг авчиад дахиад ингэж идэх байхгүй. Тэр илүү үйл нь шүү дээ. Яг тэр амрах гэдэг хүүхд байхгүй нэг юм тухгүй байгаад байдаг. Амрахад тахад мөөм хөдөллээ. Мөөм хөдөллээ ингээл юм чихэл. Тэгэл эсвэл ингээл савчаал идэг зэрэг. Хайчих хэвчээ тэр бүгд өөрөө тайвшруулж унтчих шүү дээ. Яг хайчихаар а сүүлдээ манай хүн жоохон мөлхөд идэг болсон. Өөрөө яг тэр юунд орчиж. Ойлоо яг тэрийг битүүр хүсчихсэн байхгүй. Ингээл бит хоёрт дардггүй. Яг тэгэхээр энэ хүнийг би бас амраамаар уухгүй. Тэгэхгүй А гэж өрлөх дин гэж устдаг гэсэн юм. Тэрнээс болж нуруугаа устдаг гэсэн. Ухс ингээд устдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө амарцсан байгаа, суларцсан байгаа булчны чинь огцом ингэхэр хүн цочоолно. Уйлжсэн чинь ингээл би ангууд нь дараа босгодгүй байхгүй. Нэг 5 минут үйлнэ 10 минут хүүхэд нөө уйлжиж хүн болно гэдэг ч штэ. Тэний шиг уйлжилээ. Мөлхөд ирсэн. Яг унт холонгод өөр орлогоо мөлхөд орон дээрээ зүгдээд орлогоо гараад унтчихдаг байхгүй. Жишгэл сурж байгаа байхгүй бид нар чинь. Тэр яг тэр бидний ухаантай болохоор тэр хүүхдийг сурах л хэрэгтэй байхгүй тэр юмд. Тэр л зуршил тий. Энийг дээр брифинг буюу ярьцсан. Анханасаа. Эхлээ за ийм болох юм байна. Хоёул ингэх ёстой шүү. Ингэж ажиллах юм байна. Энэ хүүхдээ ингэж ажиллаад ийм ийм ийм байх юм байна. За нэг хүрс. Одоо хоёр хүүхд. Нэгээс хоёр наснд нь хоёул ингэж ярьцах хэрэгтэй юм байна. За тэр юу ном ном гарын авлагууд хараад Ер нь иймэрхүү юм байна. За номноос авахыг авах нь авахгүйг нь бас авахгүй шүү дээ. Ялгаа авахгүй нөгөө л юмч. А хоёулаа энэ хүүхдийг ингэж өсгөх юм байна гэдэг тэр юм их орондоо ирсэн. Нэг жил өнгөрлөө битээр буцаад дебриф хийж байна. За чив тэр энд хийсэн алдсан юм. Яг тэгвэл дараагийн үг дахиад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр битээр энд алдсан юм а дахиад алдаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яг тэр дор нь ярьж явах хэрэгтэй. За ийм бас. Хөөе энэ дээр энэ дээр ингэж алдсан юм байна Энийхэд бол дараагийнх дээр сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Аа энэ урдчилж брил хийгээд хоорондоо ярьчих юм бол юм ер нь одоо ажил мэдлийн онцлог гэдэг шүү дээ. Бид нар нислэнд явахдаа дандаа л ингэ бриф хийдэг байхгүй. Одоо ийм болвол ингэ тэгвэл тэг ин ингүүл ингэн ийм хэрвээ ингүүл ингэн тэгвэл тэг ин ингэх юм бол ингэ л бүх тэнд болж болох сценарио кейсийг ярина. А ярьцсан байхад тэр юм болоход нөө бэлтгэлтэй байдаг байхгүй. А болоод өнгөрсний дараа хүн ярихгүй бол алтчдаг. А болоод өнгөрөнгүүт нь за ингэсэн байж тээ яг ингэхэд ингээ хоёлаа алдсан байж тээ. Энийгээ дахиж хоёлоо эргээ зэргээж яриад а энэ алдаан дээрээ хоёлоо ажиллах хэрэгтэй. Алдахгүй юм гэж анаас юу суралцсан? Тэгээ ярилцдаг байх нь. Алдахгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Баян алддаг. Гэхдээ нэг алдсан юм дээрээ дахиж алддаг хүн бол миний хувьд зүгээр жоохон тийм өнгөж боддог. Тэгэхээр Би тийм байхгүй тулд би өөрөө алдаан дээрээс алдах нь зөв. Хоёр алдах бол буруу. Тийм учраас тэрийг алдахгүй тулд заавал шүү ярилцчих хэвээр. Юун дээр алдсан юм? Яагаад алдсан юм? Асуудал нэг юм. Алдааныхаа гаргалгаа гаргачих нь би дараа алдахгүй байх хэвээр. А ярилцахгүй бол тэгэл тэр өнгөрч. Тэгэл дахиад нөгөөдхөлдөг өө тэгсэн штэ гэдэг юм. Тэр брифинг, дебрифинг гэдэг л нэг тийм санаа. Танай подкаст нэг юм хонхтой болмоор байна. За. Хонхтой бол яг ингээ гоё гаргалгаа гарч ирнэ. Даа ингээ. Дөрөвдөг гаргалгаа гарлаа гэх. Тэг ингээ үр дүнгээ ингээ гоё тодтгож өгдөг. Даа ингээ нэг захиалгын хонх идэв штэ. Тийм юм тавьчихсан ёо. Яг го монтажн дээр артталтан дон дон <laughs> гэх. Улаан балтар тэгдэг штэ. Яг нэг юу яг. Эцэгтэй юу. Юу байдаг улаан бал хийж гарч ирээ. Тий, тий штэ тэр. Тэр шиг цогтдаг штэ нэг ингэ. Та хоёр дээр үзэл бодлын ялгаа одоо тийм зөрчилдөөн ч юм уу одоо баг гартдаг байх магадaltaй байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр хоёрын мэрэгжлийн онцлог өөрөө нэг зөрчил ажилтдаг. Тийм, нэг салбарт ажилтдаг. Нэг ойролцоо би нэг ингэ ойлгодог. Хоёрдугаар талаар та хоёр нөө дадлалцсан юм байна. Урчилж, бэлдэж ямар нэгэн асуудал тохиолдвол ингийн шүү гэж хоосны өмнө тий ингээд ярьсан учраас дараа нь тэр юм тохиолдоход хоёлаа шокрол буян болоод ахгүйгээр айгүй юм суйртай юм гоёртай байж чаддаг байгаа байна гэж би ойлголоо. Тэр яг энэ зүйлийг бас асууд хэрэгжүүлж үзэх юм бол болцныхаа дараа гинэт ингээл бөө юм болоо л тэг хямраад ахгүйгээр урьдчилан тань сэргэлж ярих хэрэгтэй юм байна. Тийм урьдчилан. Хэрэв тохиолдвол яах вэ гэдэг тий. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гоё урьдчилан ярилцах хэрэгтэйг ойлгож авч үү. Дээрээс нь алдаа гаргадаг хүн байхгүй. Алдаа гарна. Тэгвэл алдаан дээрээсээ дахиж алдахгүй тул яах вэ гэдгээ бас ярилцдаг. Энэ өөр айгүй том юм. Эхлээд үзгэл ингээ хоёроо ярьж байна. Тэгвэл ингээд алдаагаа ярья. Энэчс бид нар юу сурах хэвтэй вэ? Юуг харах хэвтэй вэ гэхээр ингээд ингээд хүлээн зөвшөөрөхгүй тэрийгэ ярьдгүү, тэрэн дээр анализ хийдгүү байвал дахиад алдна л гэсэн үг. Тийм байна. Тэгээ үр дүнгүй болчиход байна шүү дээ тэр алдаа үр дүнгүй алдчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ тэр алдаагаа ярингаа дараагийн юмны одоо суурийг дахиад ярьчих нь шүү дээ. За хэрвээ бүр энэ талаар нэнгүүл тэгвэл цаашдаа яах вэ ч гэдэм үү те. Энэ өстө гоё гаргалгаа байна. Дөрөвт. За би нэг асуулт асуумаар байна. Би доогийн маань хариулаарай. Тэгээ доогийн маань бодоо бистраад ингэж ахын тий. Доогийн л яриулмаар тий. За хүн өөрөө нийгмийн амьтан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр хүн өөрөө хосоороо амьдардаг. Тэгэхээр тэр хоёр хос гэр бүл дахиад нийгмийн амьтан болоод нийгмийн эд ис болоо явдаг. А тэгвэл бид нар сая ингээд саяыг хүртэл ингээд хоорондоо үзэл бодлын ялгааг яриад байлаа. А тэгвэл нийгмийн зүгээс тэр хоёр гэр бүлийг одоо хоёр хосыг гэр бүлийг үзэл бодлын зөрчилдөөнд оруулах юмнууд юу байж болох вэ? Нийгмийн гадна талаас. За аав ээж бол нэг орж ирсэн тэр бол тустай асуудал. Нийгмийн зүгээс юу байж болох вэ? Тойрт бас ийм юм бас зөрчилдүүлэхэд тойрын гэр бүлийн харилцаан дээр ийм гарч ирсэн үү? Гадна талаас. Иймийн зүгээс хэл нөгөө сошиал аим хөгдсөн шүү дээ. Оо тийм. Яг үнэ. Тэгэл тэнгуут ингээл за гэртээ ингээд 2 жил сууж илаа. Уцаа авлаа. Оо өстэд гадуур хүмүүс амар амьдрал тий. Өөрөө гэртээ 2 жил хэсийгээ суугаад. <laughs> Тэгэл тэр айгүй амар нөлөөлдөг байх. Тэр өөрөө гэр бүлийг зөрчилдөө, үзэл бодлын зөрчилдөө. Тэр айгүй тийм байх том нөлөө сүүлийн үед үзүүлээд байгаа санагдаад. Тэр хуучин харьцангуй бага байсан баг. Сошиал хөгжснөөс болоод нөгөө хажууд хавийн амьтны амьдралыг харж болдог болсон чинь тий. Өөр босоод хөөхнөө яг найтай адилхан төрчөд байгаа нээсээ одоо ингээл яваад байгаа туртам захын гадуур ингээл хүүхд энийгээ зохицуулсан баха ингэсэн баха ингээл хараад идэв. Тэр гэр бүлийн нөгөө нэг одоо эвтэй байсан гэр бүлийг тэрнээс болоод жижигхэн юмнаас болоод тий худлаа хөнгөн хийсүр юмнаас тэрнээсээ үнэн худлыг мэдхгүй одоо гэр бүлийнхаа үнд гэр бүлийн үнийг гомдоодаг ч юм уу гэр бүлийн үндэ дарамт учруулдаг ч юм уу тэр э, одоо нийгмийн үг гэдгээр айгүй нөлөөлдөг баг. Сошиал бол рил өндрөл бол биш шүү дээ. Тэгэхээр э, бүгдээрээ л сайхан гой сайхан байгаа л гаргаж байгаа. Бүгдээрээ л алдаас овж байгаа. Тэрийг харуулахгүй л байгаа болохоос шүү дээ. Тэрийг бид нар наалтаа цаантай ойлгоод авахын авахгүй их хонгаар хандах хэрэгтэй юм шүү. Ирнэ. Тэгэл бид нар тэрийг шахаж ингээх хэрэгтэй ойлгуулаад нөө одоо эмэгтэй хүний талаас ч гэдэм үү те амьдрал эрэгтэй хүний талаас ч шүү дээ. Оо тэр тэгж ил шүү дээ. Тийм тэгээ явж ил шүү дээ. Хэвээ нэр хүүг дөрүүлжээ тэгээд аль аль нь шингээгээд тэр тэгж л байгаа шүү дээ те. Тэр бол тэрүүний амьдрал шүү дээ. Тэгэхээр бид нар явж байгаа юм өөр гэдэг л өнцгөөс нь хараад нэг тэрийг хүлээж авах Би бол миний зүгээс бол аль болох хүлээж авдаггүй дээ. Ярина. Аа тэгээ юу. Манай найз тэгээд аа. Ер нь манай галаа шиг ингээд яг эцсийн цэгээ амар тодорхой харчих юм бол ер нь бол гаднаас яаж ч юмнууд ингээд хажуунаас нь орж ирсэн. Тэрийг ингээл те гоё хараад тэгэл явчихна. Над нөгөө яг нөгөө зүүр галаа харсан чи ороод ирлээ л те. Бүргэд болохоор бүргэд ингээд ерөөсөө л яг урагшаага чиг бүх нөгөө очих зорих газраа хардаг. А тэгээд нэг газар бууга суухаад ингээ амархаар ингээ бусад жижигхэн шуунууд нэг л хажинаас нь таншаал ингээл ингээл эдгиймэл тэгэхээр нөгөө бүргий чи хизээс тэр нүү хөө ингээ болиж ингээ ингэж одоо ингэж нөгөө нөгөө зүг чиг рүүгээ явж байгаа юм а саармагч болдгоо ганц том нисэл ингээл яваад өгдөг яг л тэр лүүгээ тэр шиг л харагдчихлаа л да нөгөө тодорхой харчих хэрэгтэй тийм тэгээд тэр чиг шумундаа үнэнч байх хэрэгтэй. Тийм. Энэ айгүй чухал юм байна гэдгийг галаагаас айгуусаа ойлгож авлаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүн ч бай, эмэгтэй хүн ч ер нь эрэгтэй хүн чих шуумаа эрт ингээд тодорхой олох хэрэгтэй хэрэгтэй юм шиг байна тий. А олж чадаагүйгээс болоод бас ингээд нөгөө гэр бүлээрээ ингээ хуйлраад байвал бас хэцүү тийм ингээл яг яаж юм хөл алдаад юм тийм нэг ингээл андрекснаа болоо салаал өөр хүндээ суугаад болоо салаал яг ингээд өөрийгөө ч олоогүй юм хэрнээсээ амьдрал зохиогоол хүүхдээ болоолгаа тохиолдлууд маш олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол Тэгээ өөрийгөө олоход хэзээ ч оройтхгүй тий. Яг үнэ. Сайн өөрийгөө өөртөөгөө дотроо ярьж өөрийгөө сонсож би ер нь ямар хүн юм. Тэрийгээ сайн дотроо болох хэрэгтэй тий. Бид ингээ заавал ингээд энийг сонсож байгаа хүн заа эмэгтэй хүн яагаад эрэгтэй хүн яагаад гэж бити бодорой зүгээр хэрвээ яг энэ хувилбараар явах юм бол тэр хараад байгаа чиг рүү илүү хурдан очих юм байна. А хоёулаа ингээд зүтгээд хоёулаа ингээд явах юм бол ингээд жоохон саармагчих магадлал өндөртэй юм байна. Нэгэн зүгт биш болчих. Нэгэн зүгт биш болчих гоо тийм. Хоёр тийш явах гал тийм. А тэгэл одоо яг нёгийг арцсан байхад одоо гоё спорт хийж явахгүй заавал нөгөөтхөөсөө зөрөөт ч гэдэг юм уу. Заавал өөрийнхөө үзэл бодлыг тэнд шингээх гээл тийм Гэхдээ миний харал явчвал яг тийшээ болох гээд байна гэл ингээд ингээд зөрчилдөөд өгөх юм бол тэнд нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөө илүү хурцтаж илүү тэнд одоо нөгөө нурах асуудал руу хазааж хагарж ирэшүүл гэдэг юм хэлдэг. За ингээд дуусахгүй. Тий, тий. Тий. Одоо нэг гой жоохон цоглог өсгөж дуусахгүй болчих. За тэгээ та нэг өсгөж. За. <laughs> Би нэг жоохон ураад болчихлоо. Та нэг өсгөж гэж. Бодож мэдсэн шүү дээ. Хоёр л баярлалаа. Хоёр дахь нь. Тий. Би энэ код өгөх. Тий. Тэр код өгнө гэдэг чинь бие биенийгээ хайрлах арга замаа хэлээд байгаа юм биш үү? Би яг ийм хайрын дунд өссөн чи надад энийг маань өгчих юм бол би ингээд ингээ хангалттай фүли ингээд тэнэглэгдээд тий. Тэгээ би ингээ цааш ингээ өөртөө ихтэй явах гад чи энийг маань өгч чадахгүй уушлаа гэдэг чи бас өөр хүн өгч чадсан шүү ч гэдэм үү тий ингээд аимшигтай ийм гол түлхүүрээ өгж байгаа байхгүй бүр ингээд хамгийн нууц зевсгээ ингээд өөрийнхөө штэ. Чойсны бүх төлхүүрүүд тэр чойсны төлхүүрүүд чинь. Тэр нь бүр ингээд хулгай давтагдчих магадгүй ингээд бүр хамгийн нанди юм агууд штэ. Тэгэхээр зарим нэг эмгтээчүүд чойсныгоо төлхүүрийг өгчөөд ах чинь тэрийг чойжоор нь ингээд онгоолохгүй улам нөгөө чойжин давхар давхар чойрлоо чойрлоо чойрлоо нөөтийг холдуулаа ичдэг тийм юмнууд бас амар байгаа шүү тийм олон давхар хаалга чойрлуулаа ичдэг тийм тэгэхээр энэ уран амар чухал юм байна би үнийгаа хайрлах код тий онгоолох бие бинийгээ ингээ буцаага зөөлөн хоёруулах эргээд харилцаа халуун байлгах энэ төргээл энэ бүх ингээ кодыгоо одоо өгөх нь их чухал юм байна гэдгийг мартсан байсан сая санчлаа. Яг алгаас олж авсан. Тий. За ингээд өнөөдөр бол өнөөдрийн подкастаар үзэл хос гэр бүлийн хооронд хос хоёрын хоорондтой үзэл бодлын зөрчилдөөний 5 типийг та бүхэн хэлж өглөө бид дөрөв ярилцлаа тий энэ таван типийг та бүхэн хэрэгжүүлээрэй. Энэ таван тип дээр та бүхэн өөрсдийнхөө бас үзэл бодлыг хэлээрэй. Магадгүй 6 7-ог та бүхэн бас өөрсдийнхөө гэр бүлийн хань ижилтэйгээ ярилцаад бас гаргаж ирж болно. Тэрийгээ бас хуваалцаарай гэж хэлмээр. Тэгээ дээрээс нь үзэл бодлын ялгаа бол байж л байх юм байна. Байснараа давуу талч үүд юм байна. Сул талч үүд юм байна. Тэгээд байх л ёстой зүйл юм биш үү? Хүн дээр авах шаардлагагүй юм байна тий. Гаргалгаалч хөл. Оо яг үнэ гаргалгаатай байхад тэгээл асуудалгүй юм байна. За ингээд дуусгах уу те. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн подкастт зочноор орсонд маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Амжилт оролцсон баярлалаа. Яа баярлалаа. Кинура подкаст.